essas coisas me faz querer morrer. A gente sempre encontra o que não pode ter no momento. Você não vale muito. Está no prejuízo a vocês.